العاب الرعب اشتهرت بالخرعه او ال jump scare لكن احيانا في لقطات مرعبه وشاطحه في الالعاب العاديه وراح احدد لكم اهمها كلنا يعرف لعبة هيتمان وطبعا فكرتها الأساسية أنك تغتال الهدف في كل مهمة لكن مين منا يعرف أن في شبح يظهر لك فجأة لو طلعت في المراية مو بس كذا تقدر تروح مكان معين وتلقى الشبح نفسه وتقتله ماريو تعتبر لعبة مليانة بالألوان والرسوم الجميلة يعني أخش تتوقع أن يكون فيها شيء مرعب أو مريب لكن في Shiver Burn Galaxy في لعبة Super Mario Galaxy 2 بداية المرحلة لما تشوف الكاميرا فوق راح تشوف هذا المنظر وش ذولي وليش جالسين يراقبون ماريو من بعيد شيء يخرع الصراحة في ناس هكروا ملفات اللعبة واكتشفوا أن اسم الظلال هذولي Hell Valley Sky Trees ولما تترجم عربي تصير أشجار السماء في وادي الجحيم لعبه Black and White تعتبر لعبه خليط بين العاب Sims والعاب الاستراتيجي فكرتها انك انت نوع من الالهه وتحاول تدير حياه شعوب والشيء المخيف في اللعبه مو انك كل ما مات شخص تسمع كذا لا الشيء المخيف هو تخيل انك انت مسجل في اللعبه وجالس لحالك في البيت والساعه 12 بالليل وظلمه وما عندك غير شاشه كمبيوتر قدامك فجاه تسمع من غير سابق انذار صوت ينادي باسمك فهد ليه؟ مين؟ مين؟ حاجه تخرع صح طبعا فكرنا اللعبه نفسها تشوف الاسم اللي انت حاطه في ال profile ال Windows وتقول الاسم يعني ما اعتقد مع الاسامي العربيه تنفع بس حاجه مريبه العاب باتمان اشتهرت بالاكشن والقتالات اللي فيها لكن لعبه واحده كان فيها هذا شفتوا كيف؟ صراحة ما توقعت اني اشوف شيء مثل كذا في لعبة باتمان خاصه ال jump scare ما كانت متوقعه سلسلة زلدة مثل ماريو تعتبر من الألعاب اللي آخر شيء تتوقع يكون فيها رعب ولا حاجة مريبة لكن في مقاطع كثيرة لا لا لا لا مو قصدي Tingle. <laughs> وش ذا أصلا لا لا أقصد أشياء مثل الأبو اللي تحول في الدولاب وتمثال شبيه لينك اللي في Majora's Mask. لكن ما في شيء جهز المقطع هذا في لعبة Twilight Princess المخلوق هذا تساعده بعدين جلس يتامل في المرايه وبعدين jump scare. ما كان يتوقع في لعبه زلدا راح يكون فيها jump scare؟ وهذه كانت الخمس اشياء اعطوني رايكم في الحلقه واكتبوا الكومنتات اذا كان في لعبه ما ذكرناها واذا عجبكم الفيديو شاركونا واعطونا لايك وشاركوا في القناه عشان تجيكم فيديوهات رهيبه مثل هذه كان معكم فهد الشيحه مع السلامه